aku nampak ada seorang cikgu yang berjubah kala hitam dan dia sedang wait for a sini sini sini ok guys ok ngam ok guys aku Daniel so welcome to the escape Okay, cerita yang aku nak ceritakan ni um, Dia dah berlaku pada tahun 2016 2016 Okay, cerita dia macam ni dulu dekat sekolah aku dia ada satu kes misteri tau di mana yang kalau kalau yang sekolah dengan aku tahu lah yang tengok video aku dia kalau ada sekolah dengan aku dia tahu cerita ni dia macam okay kelas darjah 6 ada dekat kelas uh, atas sekali tingkat uh, paling atas sekali which is tingkat 4 sekolah aku ada 4 tingkat so basically darjah 6 ada just ada 3 kelas kita ada um, 6 amanah, 6 bestari and 6 cemerlang. A B C kan? Ah, okay, betul. A B C. Okay. Obviously kita orang akan masuk sekolah. Kita tak pergi dekat tempat perhimpunan dulu. Kita orang pergi naik atas dulu untuk letak beg macam biasa kot semua orang buat kan. Kita orang akan letak beg dekat atas dan kita orang akan turun bawah balik. Aku selalu datang lambat. Tapi tiba-tiba tentu aku datang awal. Suruh pelajar yang sangat terlambat Tapi time tu tiba-tiba aku datang awal Cerita dia macam ni Dekat kelas kita orang tu Bila korang naik dekat tangga tu Korang akan belok kiri dan straight Belok kanan Kelas pertama Kelas second class is my class The first class is um, Six uh, amanah class And the third class is The last class is um, Six um, cemerlang All of um, unit bilik darjah lain tak ada orang it's empty guys tanpa pelajar Tapi yang pelik je guys time tu Aku pergi lalu tu Kita macam biasa pagi-pagi lesu kan Aku just macam pandang sikit je Pandang sikit je Aku nampak ada seorang cikgu Yang berjubah colour hitam Dan dia sedang Wih, mana Saya sini semua Aku record pada pukul 9 um, uh, About um, 9.55 Macam tu lah Aku nampak seorang cikgu yang memakai jubah kala hitam bertudung kala hitam aku tak berapa ingat dan dia uh, ada pelajar-pelajar aku tak perasan aku tak nampak langsung muka pelajarnya dengan aku tak sedap badan sedap aku ok aku continue dan aku straight aku straight sampai ke kelas aku letak beg dan aku belah je lah aku tak kisah sebab dah tahu dah benda tu semua sebab bila belum tahu aku pernah kena kacau juga nanti aku akan buat kat video lain bila dah aku nak cikgu kalau korang tahu aku nak cikgu kalau korang tengok dekat previous video video aku mama mom is teacher so obviously bila dah habis waktu sekolah aku akan lepak kat bilik guru lah bila aku lepak kat bilik guru tu uh, aku ada dengar lah cikgu-cikgu yang bergosip-gosip membawang ke apa semua kan aku dengar yang ada seorang cikgu aku ni dia bagi tahu yang dia ada nampak a same thing yang aku nampak juga macam aku nampak seorang guru yang berbaju berjubah hitam even though tak ada siapa-siapa cikgu yang pakai baju jubah hitam time dan It doesn't make sense lah guys Awal pagi nak mengajar kan Baru pukul 6 lebih Nak mengajar So Tak masuk akal Aku dengar Aku terfikir lah time tu Aku rasa aku dah nampak Ui, tak boleh aku Aku serius marah bang Aku serius marah bang Lepas tu mak aku datang aku Dia mak aku bagi tahu ada yang pasal cikgu-cikgu nampak lah hampir 4 ke 5 orang cikgu yang nampak the same things guys and then sebelum balik tu ada ada something yang terjadi dekat tingkat 2 apa yang terjadi seorang ustazah aku dia pensan tak silap aku dan adalah something-something yang orang kata mistik ke apa aku tak ambil kisah dan aku tengok je apa yang jadi ke dia jenam kan kita tak fikir panjang kalau korang nak tahu Darjah enam kita orang ni Kalau sem- semua orang Malaysia tahu lah Darjah 6 dekat Malaysia ni Dia Zaman aku lah 2016 Kita orang ni masih perangai kebudak-budakan It's not macam darjah enam yang sekarang Even though Budak darjah dua, darjah 3 pun dah pandai ber Bergelek-gelek dekat TikTok Ataupun social media yang lain kan Okay, back to the story Aku itu mengeri gila, seram gila lah. Ha. Tengok, loh, ini lah. Okay, aku rasa seram tak seram itu terpulang dengan kau dengan orang ini memang kisah real aku bukan aku buat-buat cerita ke aku listkan dekat dalam phone ke apa yang aku nak cerita no no aku just nak share dengan orang ambil ni je sebagai hiburan jangan nak takut-takutkan diri sendiri kalau korang nak tengok video aku ni tengok siang-siang tak pun tengok yang jenis keras hati tengok lah malam aku je cerita je jangan takut-takut tak takut-takut sudah uh, actually I will stop my video here so guys if you guys have uh, any comment just put the comment on the box below uh, don't forget to subscribe like comment and share my videos um, because ya itu menandakan yang korang support aku support team escape ni untuk kita orang reach more atau kita hit more subscribers dalam masa yang terdekat ni so guys jangan lupa subscribe like comment and share aku dengan escape in the house bye assalamualaikum bye